Okey, kita letak dulu. Hmm. Oh, bilang dia. Hello guys semua, my game. Uh, ah, what next? Boches separator. Okay, my game boy. Ah, uh, tu. One next boches separator. Okay, ni game ni uh, ah, akan ribet ya. Ah, uh, saya nak cakap ni guys. Ya. Ah, uh, selo selo selo selo sikit, selo sikit. Ah, uh, selo sikit. Game nya ah, saya main game ya. Yang saya belum main saya itu Ethan uh, ah, Internet Predator yang pertama yang saya belum main. Yang full-full lain. Dan ada Cafe Predator kedua. Okey. Nanti saya Hari game semua ya. Aduh. Game. Kita ke pilih ya. Eh bermain. Oh, masukin nama Wanet. Hmm, Wanet ni. Saya, masukkan main main game horror. Nice. Boleh misa Wanet. Nice. Okay. Okey, selamat datang di game Wapne Bocil Simulator. Okey. Buat keren ya. Okey, okey keren keren keren. Kita cek aya semua mapnya ya. Ah. Uh, si ya. Federasi. Oh, tersedia. Oh, apa ni ya? Gina abu uh, kau hidup dan dalam satu harta cuti hmm, tak payah hmm. dia kabar kos eh, lapan kosong eh kosong lapan lapan s s s s s kita tu ui buku apa tu wis ui salah dari Minyak ya Oi, itu benda ini pokok pisang ke pokok? Biasanya kalau pokok, eh, hati-hati bang. Hati kerang pukul di sakit tangan. Oh, ada bocil. Bocil kebetian. Oh, apa ni? Ada kubur? Tak ditarik sih ya. Oh, darah dilarang masuk. Okey. Tak ada masuk. Kita tak bisa. Oh, bocil kemarin. Oh, miru mak makan mayu mayu dah wah keren sekali ya oh ya saya nak minta hmm, ada apa oh, mi di mi goreng hmm, di di mi goreng telo okey oh ni mi mi goreng nasi telur. Oh, wah kering ya. Eh, saya suka, saya suka. Oh, wah, hebatnya ni ya, game nya. Ini game nya ni orang buat Indonesia ya. Char Suga. Oh. Wow. Oh. Bisa masuk ya. Oh, tak bisa. Oh, baik. duit saya belum lihat lagi. Belum. 6 ya. Oh, ni cukup. Belum cukup. Chag Suga. Apa ni guys? Ada ke boleh komen? Apa ni? Oh, ikat. Oh, apa? Oh. Ada apa? Oh, makciknya. mahal. Tanya orang. Oh, fitur masih dalam ber, berbut. Dah. Okay. It Electronicity. Oh, apa? Lagi bisi. Oh, nanti kau boleh komen dia. Ha. Nice. Saya tengok si youtubernya, si Acik, eh, bukan Acik, Mbiawo dengan semua youtubernya. Ha, saya tengok dia, eh saya tak tahu dah. Oh ini di disewakan. Ha kadaba kada eh sembihung saya eh. kada hari. Ha ni. Oh apa ni? Pecela lili. Lalilu eh lalu nasi idu idu eh ayam beri eh beri ya ucu ati dah deli ikan deli oh uh, ada orang ya oh ada orang tak ada ya oh makan apa tu ya min dengan ikan serta ni oh orang yang tak pakai baju ya Okey, wah kawan ya. Wah, asyik sebab ada kucing lagi. Kalau kita pijak, nanti ke dia? Oh, jangan, jangan, jangan. nanti. Wah. ah, ha. Ah. Okey, oh, kita tinggal lah ya. Okey, skip skip ya. Okey guys, dah skip. Ha, dah buat ha, ah, gambarnya sudah sudah okay, sihat. Okey, okay, semuanya tutup dia. Hmm. Okey, kita letak dulu. Hmm. Okay, kita letak dulu. Nice. Okay, 11. 20. Eh, 11. 20. Oh, dah malam, guys. Saya dah tidur ni. Nanti saya tidur. Oh, ada bocil. Ya, bocil. Masuk ni, bocil. Ada bocil tu pasal indun ya. Oh. Oh, belen bang. Apa yang belen? Oh, ni ya? Oh, okay. Nice dah. Udah. Dah. Ultramet. Kenapa dia? Gigi gimana? Oh, telefon apa ni? Dapat mana uh, suara dia ni? Eh, ni, ni mesti ni dia rakam suara budak-budak ni. Itu. Hantar dalam game. Hmm, mungkinan Mungkinan ya. Saya tahu ya ini ini developer yang buat saya bukan saya tak tengok. Saya saya tak tengok lagi video yang developernya. Okey. Oh banyak ya developer sisa N ya. Oh gambar ada lain ini. Oh I'm next main game horror. Yes. Wah kering ya. Oh eh, iya menarik ya. Hmm. Oh. Hai. Ah. adik ni buat bocil eh, kita panggil bocil ya. Bocil ni buat apa guys? Tak ada apa ya. Gambar saja telefon punya. Dasar noob. Okay, du, du. Ya, oh saya belum lihat lagi ya tu. Oh, okay. Nice. Eh, eh. Eh, tuan ni. Eh, tak bisa ambil, guys. Oh, nice. Sama-sama. Oh, main lagi. Ha, silakan. Silakan main. Oh, belim bang. Oh, belum, belum, belum. Nampak. Belim bang. Nice. Ah, okay. Silakan main. Dah senut. Dah senut. Eh, ramai. Okay. Wah. Ini kering. Data freaknya, karafiknya ya. Kalau ada yang best-best ya. Kalau ada yang apa-apa ya guys. Ada grafik ada orang jalan-jalan gitu, Jalan situ. Oh, begitu ah. Eh, nah. Ya. Hmm. Ha, tu terpesnya tengok ke video kaya ni. Kau tak tengok tak apa ya. Oh. Boy bro. Eh, eh eh bocil jangan jangan macam-macam ya. Awak. Aduh terlanggar dinding. Ini. Aduh, aduh, aduh. kita tengok ada apa ni. Oh. Apa ni? Oh. Oh, ya, Tekan untuk bermain. Okey, kita bermain. Oh. Oh, cuba lama Tekan balik.

Okay, Gigi gimang. Ada zoom, nope. Okay. Okey. Okey. Dua jaga ya. Budak bocil. Oh, dasar no. Eh, ingat. Lah. Eh, ah, makcik. Ada apa, makcik? to my family. Hey, udah bocil. Okay, dah sana, dah sana. Hari, hari satu ya. Oh. Okay. Okay, okay. Okay, terima kasih ya. Okay guys ya. Go. Oh, lupa apa? beli bang. Nice. Wah, duit kita memang nambah banyak. Kok. Kering, kering, kering. Kering. Okay. Oh, Oh, bilang dia. Hantu kutiknya. Tuh, berapanya? Saya, hmm, baik sekali. <clears throat> Wah, ada, ada horror juga ya. Ha, memang saya bagi siap 10 bintang. Eh, nanti saya bagi ya. Nanti saya akan saya komen dalam Discord dia. Okey. Okey. Okay, guys. Ah. Okay. Okay, eh, kita ambil. Nice. Okay. Nice. Okay. Okay lah guys. Untuklah video ini nanti saya akan buat video nanti nanti ya saya bukan saya main game lagi nanti saya akan main ya nanti episode saya main game lain ya simulator lain bukan yang simulator cafe simulator ya saya akan main lain bukan skip cafe rator kedua belum belum nanti saya akan main kedua satu saya tak saya tak main nanti sebab itu berbayar okey satu saya akan main ya okay? yang nanti ya episode nanti Sebenarnya Okay, play mereka berikutnya lah. ya. Nanti saya akan main lagi gamenya. Kalau ada interaksi gamenya. Pas best kalau ada game yang bocor-bocor dia ada bukan cakap kita di sini. Ha. Okay guys, untuk video yang jumpa lagi sekali play berikut berikutnya. Bye-bye.